amajije kujya andihira rero aza mu kiruhuko twaratashye mu kiruhuko iwacu aza mu kiruhuko igahini njya gusuza masere wandihiraga tugezeho turaganira tumajije kuganira tuza kuryamana abantu bakabaza bati si ubwo waje kuba ko wajyanye na masera ubwo se niyo nkuru ushimishije oya aho niho havuye agakiza kanjye aho niho hatumye menya imana mu kuryama na masera mu gutera inda masera aho nibyo byatumye menya imana baramusengera cyane uko indi igenda ikura we niko babice bigenza bakajya basanga ngo yarwaye gisyo ngo yavuye mu kiruhuko baramuroga urumva bari abahishe wenda cyangwa se wenda nawe ntabimyesheje ko yahise asama noneho arangije sinzi ukuntu bamujyanye kwa muganga basanga aratwite inda y'amezi abiri baramwirukanye bamajije kumwirukana arataha amajije gutaha muri uko gutaha araseba nanjye sinzi ukuntu umunambwe atari ko ubwo urabizi nti ati urabizi tumva ubaye umusitari ese nakoze ati yesu we noneho ibintu wakozeho atifata mwana ati pisi ariko mu pisi yiki none abanyeshuri bose mva batumva zimfashe wowe turagutinya umva wowe noneho urumva ntariko sinakoze ati eh mwana ntariko se bimeze bitati umva kabisa uratwemeje eh ukarya umwana nk'uriya ese umwana ariye ni avuga ni mbona ikigo cyose ibintu byakaze tugiye hari kuri kwa deregiteri wajyanye padira n'iseti noneho mm, mbona ikigo cyose cyasaze avuga si ibi ni ibiki biri kuba tumva nk'ubwiye ati se ntabwo uzi ibintu byabaye kwa mu maseri bamwirukanye hati kandi ni wowe wamuteye inda eh, eh, eh, nahise ndara ntorotse nyura ndatega imodoka njya mu rugo ni mama nakoze eshanu nateye maseri inda bakaba batahereza umuntu njye namanutse mu kagera ntabwo ari inkuru yo kubeshya byahinduye umudugudu w'iwacu ni inkuru izwi namanutse mu kajya ndamanuka njya hasi iwacu batangiza ikiriyo cyanjye ku munsi wa gatatu ngiye kumva numva ijwi rimwe ngo nkukuye muri aya mazi wagenda ukankorera ngiye kumvugira imana unywemo nagukorera ngiye kwambara ikiganza kiraje nyifataho kiranzamura amagarara ku nkombe ngeze iwacu nsanga iwacu barimo barasoza ikiriyo cyanjye nsanga iwacu bari gusoza ikiraro cyanjye nateze moto ngeze iwacu nsanga urutoki rwuzuye abantu nsanga ikiriyo bari kugisoza nahise ngira ubwoba ndavuga ni uko byagenda kose mama yapfuye ndabona abantu buzuye mu rutoki ntusimbye ko ari ikiraro cyanjye ndavuga ngo mama yapfuye umuntu akibaza ngo siba umuntu yagwa mu mazi akabamo ngo siba umuntu koko rererererere ariko imana igushaka ni iki itagukoresha benshi bafite n'ubanya n’ubwo bwanjye benshi imana agiye igakoresha ndangije ni mu kuzamuka muri ayo mazi ndazamuka maze kuzamuka nsanga barimo barasoza ikiriyo nsanga mbona bose abantu bose bariyegeranyije induru ziravuze zivuze ntangira kuvuga uko byagenze uwo mudugudu bahita bahita rw'inkuba nugera kuri videwo z'abazangano wita rw'inkuba ni hehe bazahakubwira aho uwo munsi data ahita yitanga isambu isambu bahita bayiha abametodisite barahubatse urusengero rwiza cyane nshimire wowe tubana umunsi ku wundi ubwo ndavuga wowe wakoze sabusikarayibu nshimira nawe ufunguye inkuru bwa mbere kubera ko uyisharinzweho n'abandi uri kubona umusore eh, nakiriye ni umu ntabwo ni umusore rwose w'ibigango ariko bitari byinshi cyane ntabwo uri babandi batera ibyuma cyane bo muri iyi minsi ah, ni umusore w'inzobe useka neza murabona afite bibiriya ayikikiye ku bibero byiwe hanyuma muzi azanye akayi gaseke dukomeze kubana gatanu kuri gatanu ngiye kumwakira abibwire nanjye mboneraho kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu turakwakiriye eh, Mana ibaho umugisha kandi nibyo koko twishimiye uburyo mutwakiriye kandi turanezerewe imana ibaho umugisha hmm. Mm. uri muntu ki utuzaniye akayi gaseke ku musambi TV eh, nkabanje ahangaha kugira ngo dusangize ijambo ry'imana mm. eh, nkaba natambutsa n'ubuhamya bwanjye ho gatoya kuko n'ubundi kugira ngo umuntu ajye muri iyi indasitirizi yo gukorera imana agomba kuba hari ahantu imana yamukuye cyangwa se yamuvanye mm. kugira ngo uyu murimo dukora cyangwa se uyu murimo turimo ariko abivuga ngo e, ese ibi bintu uvuga abibwiwe n'iki ese yagukuye he rero gukorera imana ntabwo ari ibintu byoroshye ugomba kuba ufite n'aho yagukuye imana hmm. ariko wenda mbere y'uko tujya muri iyo mesaje y'ubuhamya wenda bwawe hari akantu nshaka kugira ngo uduhurize ikintu bita kwatura n'ikintu bita ubuhamya ibyo bintu bihurira hehe bihurira kwatura ni ukwatura ibyaha wakoze hmm. noneho ubuhamya ni ukuvuga ubuzima bwawe ibyo wabayemo ibyo wabayemo ibyo wabayemo abantu bakunda how difference between kwatura n'ubuhamya kwatura ni ukwatura ibibi wakoze noneho ubuhamya ni inzira y'umusaraba cyangwa se ni inzira y'ibyo wahuye nabyo byose ibyo wahuye nabyo kandi harimo positive negative na negative impact kuvuga ngo ibyo ubwo buhamya bushobora kuba ari bubi ariko akaba ari bwo bwatumye umenya kirisito hmm. impamvu inteye kukubaza gutya hari abantu bakunda gukritika ku kintu cyo kuvuga ngo oh, ntago kwatura ari ibintu byiza eh, kubera ko iyo waturiye ikintu ahantu runaka wenda niho ujya kugikosorera nyine akumva ntabwo yaza pibulike ariko ukabona umuntu afite ubuhamya bunakomeye ku buryo wenda agiye kubwatura wumva ari ikintu cyamugora kugira ngo agishyire hanze ariko akaba ati kubw'imbaraga rwose ngiye kwatura kino kintu mvuga ubuhamya bwanjye kandi hari bamwe babasha kuba bahinduka bitewe n'iyo mesaje bumvishe kuri uwo so iyo dukora uku nguku twaje paburike iyo umuntu yaje paburike akenshi nshingira ko aba aba yatagitinze kuvuga ati ababwira abantu benshi hano n'ubwanjye kwatura ni ibyanjye ariko noneho buno buhamya umuntu ababutanga ngo bujye gushaka n'abandi bameze nkanjye mbese kuza kutanga buno buhamya ni ukugira ngo hari abandi bufasha bameze nkanjye bigatuma bahinduka nk'ubu uyu munsi ushobora kuvuga ngo mbo twari dushonje eh, twari dushonje tuburara tubwirirwa uyu munsi nkaba ndi kubivuga hariho uwaburaye ariko imana yaje kutugaburira nubwo yaburaye akavuga ati ariko numvishe umuntu umeze nkanjye ko babwirirwaga ndetse baba byari binakaze ahubwo noneho nge nariye kawunga yonyine itagira ibishyimbo ahubwo bo byari bikaze ariko ngo imana yarabagaburiye nanjye reka nkomeze ntitirize nkomeze nsenga imana izatuye nanjye izangaburira hmm. eh, ubuhamya ni ikintu cyiza ni ikintu rero uzana ahangaha kugira ngo bufashe abantu ubageraho bakura ubona bakomeza hmm. hmm. hanyuma tugiye gusangira urugendo rw'ubuzima bwawe ariko turibanda cyane kuri Eh, cya gikorwa nyine cyabaye wisanga waryamanye na masera navuga ko kitari cyiza kandi kitari n'icyo gukomeza umuntu asubiramo cyane ariko ku musambi TV eh, batwihanganira ni ubwa mbere buno buhamya mbucishijeho eh, ubwo ngiye kuguha umwanya kugira ngo utunyuriremo isitwara ukuntu yagenze cyangwa mbanyuriremo urumva ubundi umuntu wese agira akantu gatuma akizwa hari aho umuntu ajya mu giterane adafite gahunda yo gukizwa ariko babwiriza akagira ngo nibo bari kuvuga bigatuma akizwa buri muntu wese rero agira akantu kagira gute gatuma akizwa ngewe ndahangaha rero nanjye nabonye akantu gatuma agira gute gatuma nkizwa buri muntu wese agira agahondesho ke cyangwa se buri muntu wese agira akabuye kamukuba ngewe kuvuka kwanjye cyangwa se kubaho kwanjye ndi umwana wa cyenda mu bahungu icyenda ninjye muhungu wa cyenda hmm. Eh, ndavuga ntago ndi bwirukanka nanone sindi none butinde ariko kuba badukurikiranye ngewe murebe uko nguku rero ndi umwana wa cyenda mu bahungu icyenda ni muhungu wa cyenda bo navutse kwa munyaneza rero urumva papa yari pasiteri maze imyaka mirongo ine n'ibiri ari umupasiteri mama nawe nasanze ari umuhanuzi ntabwo njye nifuzaga ko ntabwo rero bitewe n'uko mama yahanuraga ngo turarya ntiturye tukabwirirwa twe turi abantu inzara yariye cyane muri aya inzara yaraturiye bikomeye twariwe n'inzara twanyweye igikoma cy'imyumbati igihe kingana n'umwaka wose eh, bagiye kudupima irwamagana turi abahungu icyenda n'iwacu twarwaye indwara bita diyare kubera igikoma cy'imyumbati tugezeho dogiteri ku rwandiko ruvuga ngo abangaba ngo bagomba gupfa ngo kuko mu nda hawo haranyereye bagize ibindi binyimba ryabo bikomeye bahita ngo nimba ari igifu cyashwanyuka ngo bahita bagishwanyuka ngo bagapfa muri make yandika urwandiko ruvuga ngo abangaba ngo bagomba ngo abangaba kubaho kwabo ntago hari ariko ndatangariza abantu ngo hejuru y'ibyanyereye hejuru hari imana ibyumutsa bikagira gute bigakomera ndiho ntabwo twapfuye icyo gikoma cy'imyumbati wacu mu rugo mama ari umuhanuzi umva papa ari ko turi abakene veri gudu kandi ikindi buriya turi mu bantu mama hingiye ikintu bita inshenga ndakeka ko wowe ndabona ufite agasura k'umuntu wakize ushobora kuba waravutse mu rugo rwiza eh, urabona urumva ku rugo rwiza ntabwo uzi inshenga eh, inshenga inshenga nabyita nka gute eh, nk'ibisigazwa ku bintu runaka eh, nshenga ni igihe basekuye imyumbati bakayimaramo ifu neza agasagara utuntu tumeze nk'uducenga mama yaraduhingiye yaraduhingiye akazana tugasekura twamara guseka ariko bikanga kuvamo byakanga kuvamo tugahita tubifata tugahita tubishigishamo iki igikoma ibyo rero ubwo buzima tubamo uko nguko mu rugo iwacu dufite inzu bita ngo ni muza turebe imbere dutegereze igitondo iyo nzu niko yitwaga iwacu nzu y'iwacu yitwaga ngo ni muze turebe imbere dutegereze igitondo yari inzu y'icyumba kimwe na saro wacu bararaga mu cyumba mu cyumba natwe tukarara muri saro urumva abahungu icyenda bose ntabwo babonera uburiri ni inzu y'icyumba kimwe na saro iyo nzu bose bari barayiciyemo ak'umugani ngo ni muze turebe imbere dutegereze igitondo iyo nzu rero yabaye iy'amateka abantu bayihinagamo bagasenga ari benshi cyane abantu barahasengera ari benshi cyane barahasengera barahasanye abandi bakahasubirizwa noneho bahasubirijwe cyane iyo nzu bayita y'amateka kuko yari yaranze kutuvaho ntiyadukwiraga none iyo nzu bagera aho bayita ngo ni muze turebe imbere dutegereze igitondo birengera imana yacu so ubwo buzima tubamo rero tubamo cyane tububamo cyane ngewe nareba ukuntu bamahanurira abandi bagasubizwa nge nareba ubuzima turimo nkabona imana akoraniye nabaho nkura nanga ubuhanuzi nareba ukuntu inzara irimo iraturya nareba ukuntu imana yicaye mu ijoro twabuze imboga nareba ukuntu imana yicaye mu ijoro twabuze kawunga nareba umuryango w'abantu icyenda bose aburaye kandi imana ihari nkavuga indi imana ahubwo wowe ntiwanakunyereka gusa yewe yewe nabaga indi imana ntiwakunyereka wicaye muri ijoro twahita dushwana eh. Eh, kuko narababaraga cyane imana urahari ubu ubu waba uharukanirwa no gutanga ikiro cyakawunga ngo abantu barye ngo uri imana uri imana kwa ninisi njye nakuze ndi umwihebe urumva ikintu cyitwa umuhanuzi cyitwa kuvuga imana nabyangaga bikomeye cyane kuko mama aravuga ngo bana bayo tutikarame mama ati mwumva ukuntu imana imbwiye tuti turakumva ati imana irambwiye ngo muzarya muzahaga ngo n'amakaroni muzayarya habaga nari kugura umusazi ubu narya inyama nkazarura nkazisigaza ubu twarya umuceri tukawarura tukasigara mama tuzarya ubuze se tuzarya ryari ubuze tuzarya twarapfuye mama atari ku bana banjye imana ikimbwira ko muzambara mu kaberwa ariko ubu tuzambara tuzambara nambara ipantaro ifite imifuka nigeze kwifuza ipantaro ifite imifuka y'inyuma naba ntabwo umwana dutanya afite ipantaro ifite imifuka y'inyuma nka wese koko ubu nzambara ipantaro ifite imifuka y'inyuma koko nkuba nkareba ubuzima bakuru banjye barimo ntareba ubuzima turimo kandi mama nawe ahanura ngo izatugira neza ngo nkavuga ubu tuzaryama ariko kuko mbe imana izanaduha n'inzu irimo amakaro mm. noneho yavuga amakaro twari tuyazi kwa senateri ncunguye y’inka. noneho ubu izaduha inzu y'amakaro inzu y'amakaro imeze itari wajya ureka kubeshya noneho umunsi umwe ariko wa gatanu turimo turasenga noneho abyicira rimwe aravuga ngo imana ngo abonye imana iduha inzu irimo na wese nadushye abarabyishe noneho tuba twato noneho waranavangiwe wowe waranavangiwe byaranarangiye waranasaza ubwo se imana iza kuko ntabwo twari tuzi uno musana wa kizungu twumvaga imana zo twubakira inzu bagacukuramo umwobo bakajya batamikamo ibiti biti biti tusimama yavangiwe noneho ubu imana izaduha inzu ishemo n'ibiti ariko reka kuko ari na jambo imana ivuga ngo rihere ntabwo waturenganya ntabwo twari tuzi ko inzu yagira iki ntabwo twari twibazaga ngo si iyo nzu iyo nzu si ubu yazamo umusarane gute kandi ariko ntabwo twari tuzi umusarane ko wa kizungu so iyo nzu rero twaje kuyubaka koko uko imana bivuze iyo nzu yarabonetse mane twubakira inzu cyane muri gahini twubakira inzu nziza cyane mama icyo yahanuye rwose kirasohora abantu bakurikiye umusambi tivi rwose pe dufite imana itavuga ngo ibeshye so dukomeje rero gakeya dukomeza twigiye imbere gakeya inzara iyo nzu twe yabonetse yarabonetse yose yuzuye ibyangombwa y'ibyumba icyenda icyumba kimwe gifite dushe na wese ibyo ngibyo rero ibyo imana iragira gute irabikora noneho akandi kantu gakomeye aho naboneye ko imana noneho nakuza nzikaho ko aho umutindi yanditse leta ava umubitsi yigeze kudusura dusuza wotameroni adusuza wotameroni noneho tugira ngo ni imyungu cyangwa se ni amategede dufata za wotameroni turaziteka ku bishyimbo bamajije kugenda bihita bisaya bihinduka amazi amati bana abanyamwari mwiteguye kurya atarikaho umutindi yanitse niriva ati dore byahindutse amazi muri uko kuburana naravuze imana mu bantu uzakirisha guhamagara ntuzanyiteze kuko njye ntago ndimo ariko imana yagushatse iba yagushatse imana igushakire eh. imana uba izamushaka hmm. uwo izakore abo gukorera imana barahari hmm. kandi imana ishaka kuguhamagara kuwa gatanu urumva ikabona kwa gatandatu urugamba rwo kuwa gatandatu utarurwana ikabikuretsa abantu bakayibwira ko urumva batise patisi wenda urugero reka nkore n'urugero hari igihe umupasiteri bashobora kukwimika ukabura aho uyobora urumva kwa pasiteri udafite aho ugeze gute aho uyobora naho kumba imana ikubikiye ahandi uzagira gute ubundi imana ihamagarira umuntu wese igitendo cye nta muntu ukora igitendo cy'undi ngo hari uw'imana ikoresha ku wa gatanu ndeka mwibike ikamukoresha ku wa mbere so noneho watamena tuyiriye ndavuga niyo baba we turaburaye iyi myungu ariko ntitwasobanukiwe ko ari wotameloni ubwo buzima rero mukuriramo ubwo buzima nkura nanga imana njya kwibana kuri bariga nanga imana nawe kunobura amafaranga imana ihari imana yacu ihari ubuzima bwaraturiye ubuzima bwaratubabaje ubuzima bwaratugoye ubuzima bwo gukurikira imana bwaratugoye bwaraduhenze kuronka agakiza noneho byaratugoye cyane niko rero mu kwiga kwanjye ariko nkiga nashaka kumenya iki nashaka gukurikira ibintu by'imana nashaka kumenya imana ariko mama yajya mu mwuka imana ikamenya ngo ngo uriya mwana wawe uriya mwana wawe ngo azavamo umupasiteri ukomeye mama yabimbwe nka ngo narebe igikote papa yambara ukuntu cyareshyaga nareba igikote papa yambara ukuntu cyareshaga nareba inkweto z'ukuntu zahengamye nkavuga nimba ari buno buzima nshaka kuzaba pasiteri nkaba mbona buno buzima ntabyo nakemera ceceka nkomeza kujya kwiga njya kwiga high school ndiga majije kwiga mana ishimwe maze kwiga rero mageze rero ngende nkakunda rumva ngira ubwenge maze kugira ubwenge ndahitinga risade rusumo mbarumva ndahitinga mu masansi cyane mba tekinoloji banyitaga tekinoloji noneho umumaseri wavukaga iwacu niyo yabaga amaze kuhaba arankunda cyane amaze kunkunda noneho akajya anandihira amaze kujya andihira rero aza mu kiruhuko twaratashye mu kiruhuko iwacu aza mu kiruhuko igahini njya gusuza masere wandihiraga tugezeho turaganira tumaze kuganira tuza kuryamana hmm. abantu bakibaza bati si ubwo waje kuvuga ko wajyanye na masera bwose niyo nkuru ushimishije oya aho niho havuye agakiza kanjye hmm. aho niho hatumye menya imana mu kuryama na masera mu gutera inda masera aho nibyo byatumye menya imana hmm. nta umuntu wari kuzavuga ivuga ngo ngo ngo ngo mfukame ngo ndihanye ngo ngo ndakijijwe ntawe ari kuzamanura ngo mbyemere kuko navuze mama ari umuhanuzi nta muvugabutumwa wari kugira ngo ku gatutu kuko na data ajya agakoresha ibitana akabwiza sinigeze nihana ariko niyo maseri aho niho imana yamfatiye uko mvuga ngo wenda bicishije muri iryo gare kugira ngo wenda hari imfatishe inkoreshe ndangije kumutera inda baramusengera cyane uko indi igenda ikura wenda uko bice bigenzi bakajya basanga ngo arwaye igisyo ngo yavuye mu kiruhuko baramuroga urumva yarabahishe wenda cyangwa se wenda nawe nabimyesheje ko yahise atsama hmm. noneho arangije sinzi ukuntu bamujyanye kwa muganga basanga aratwite inda y'amezi abiri baramwirukanye bamajije kumwirukana arataha amaje gutaha muri uko gutaha araseba hmm. nanjye sinzi ukuntu umunambwe ko ubwo urabizi nti ati ubwo urabizi tumva ubaye umusitari hmm. ese nakoze ati yesu we noneho ibintu wakozeho ati umwana eh, ati fata pisi ariko mu pisi yiki nkabona abanyeshuri basumva batumva zimfashe wowe turagutinya umva wowe noneho urumva ariko sinakoze ati eh mwana ariko si bimeze bitatu mva kabisa uratwemeje eh ukarya umwana nk'uriya ese umwana ariye ni avuga ni mbona ikigo cyose ibintu byakaze icyo gihe hari kuri kwa deregiteri wanjye ariyo padira noneho mm, mbona ikigo cyose cyasoze avuga si ibi bintu ni ibiki biri kuba tumva nk'ubwiye ati se ntabwo uzi ibintu byabaye kwa mu maseriya bamwirukanye hati mm. kandi ni wowe wamuteye inda mm. eh, eh, eh, nahise ndara ntorotse nyura nyamugari ndatega imodoka njya mu rugo irimo amansenge nakoze eshanu nateye maseri inda ati ye ati uhe mu maso ni uwimana siye ati wamuteye inda ariko akatima kakubita nkavuga ni eh nareba inzu bafite n'ubure babagana imana uzambabarira urindi iyo nda nimba yanagezemo kabisa ndeba umwana uzavuka ubwo urumva ntabwo nari nagafashwe by'agakiza noneho ndangije mama aransanya ati imana igukureho urupfu rwihuse mm. ati imana ikurinda gushimutwa igukureho urupfu rwihuse mm. Mm. ngeze ndudasubira mu kigo nkumva inkuru yahitinze inkuru yarahitinze mu karere ka kera irahitinga noneho abapadiri bakajya bamiga nakanagira ahantu abapadiri nkabona imodoka y'umweru ihavuye najya gusenga bakambwa bati imana yagukureho ashaka kugushimuta ati nta modoka y'umweru babonye nayibonye ati baba barabasha kugushimuta mbona ko bagiye kunyica mbona ko aho nsengeye hose batigarukira imana imana ishaka kuyikorera havuga mm. ibya bintu ko bigiye kumfata imana ishaka kuyikorera noneho mbonye ibintu bikaze mbonye kuko mbona byavamo igifungo ngo maso nawe yatangiye kunyihinduka atajya kuvuga ati ati sinzi ibintu yaneye mm. kandi byari urukundo mbona ko ibintu bizabyara dosiye ikaze mbona ko bari kumiga ngo banyice mbona aho nkanagira hose nkabona umupadiri nkabona ibintu birakara induru zimvugira hejuru najya gusenga imana ati nashaka kunkorera niwemere ukahindukira ukankorera nzabana nawe nzaguhindukira rero nzakwemerera imana nza kwemerera imana ntangira gusenga uko nguko ntangira gusenga uko nguko mbona uko ngenda nsenga mbona noneho ibintu byatutumbye bimaze gututumba ibyo bintu bimaze gututumba noneho nigira inama yo kujya tanzania mu rushaka noneho kujya tanzania mu rushaka rero nanone ni ayandi mateka andi mateka akomeye cyane nagiye nanone navuga ni mama reka mpungire tanzania ariyo ngenda nzakomeza kwiga cyangwa se mbone n'akazi uko ndabona inaho mama nambwa ati arasenga anga nsengere umugabo ansengere kagira inka ngana nkware tanzania mu nka ngatsenye mama navuga ati imana iramwanga ibya yona ni ntago mbizi ati sigaho ntabwo imana ashaka kujya wambuka amahanga ndavuga ni mama huye ndagiye batazanyice huye mama ndamunanira ngeze mu bwato turi mu bwato nicaye mu bwato kagira inka n'umusare nanjye numvishwe ijwi n'amago ibya yona urabizi ngewe rero umuhamagaro wanjye nahamagawe n'imana apana umva ntago mbizi ukuntu abantu babyumva nahamagawe n'imana bwa bwato bwaragiye burikaraga mu mazi kagira inkavamo amaroga n'umusore njye nsigaramo kandi urebe uko nguku ntabwo nzi koga amazi sinzi no koga bwa bwato burikaraga burikaraga buribirindira bunaga mu mazi ndamanuka ku nkombe nicara ku nkombe hasi hasi ngiye kumva numva ijwi rirambwa ngo ngiye kwigisha ku munsi wa mbere imana inyigisha bibiriya hmm. ndi mu mazi nicaye hasi ubwo iwacu batanyize ikiriyo reka tuhumve neza eh, tuvuge wenda nka rake kivu uyiguyemo uracubiyemo mu kagera eh, uracubiyemo hasi hasi hasi hasi mu kagera hariya ku kagera ku rutare rwa muzungu barahazi hmm. ku rutare rwa muzungu barahahazi aha naguye turagira ngo eh, abantu basobanukirwe neza ayo mazi wayaguyemo uramanukamo hasi ni amateka akomeye kuko mu mazi kwanjye kwahinduwe n'izina ry'umudugudu ry'iwacu iwacu hitaga mukintori hari umudugudu bita mukintori kuko ni ahantu urumva umwami yageze urumva bamubuza kuharara hano rukara nanone ikindi cya kabiri umva hari abantu bakunda kunywa bakaba batahereza umuntu njye namanutse mu kagera ntabwo ari inkuru yo kubeshya byahinduye umudugudu w'iwacu ni inkuru izwi namanutse mu kagenda manuka njya hasi iwacu batangiza ikiriyo cyanjye ku munsi wa mbere imana yigisha bibiriya ku munsi wa kabiri imana inama ngo ngo iramanuka imfata ingozano ururimi rwawe irufataho ishino kiramanga ngo nkuhaye amagambo yo kuvuga mbona ikiganza cyingoze mu maso imana irambwa ngo nkuhaye kureba imana izana itezana ikiganza cyawe irakinda kindi imana irangiza ifata mu kiganza cyawe ngo nshizemo umuti ngo uwo wese afite uburwayi ngo azakira kandi ni ukuri ko imana ishyira umuti mu kiganza cyane imaze gushyira umuti mu kiganza cyanjye yaba ngo uzasengera wese afite uburwayi azakira ubwo burwayi ngo niyo buzaba bumeze bute uzamurambikaho ikiganza wese azakira mani ishimwe amaze gukira benshi izi ntabwo ari inkuru hari abantu benshi ba benshi banzi kandi imana igenda ikoresha ku munsi wa gatatu ngiye kumva numva ijwi rimwe ngo nk'ukuye muri aya mazi wagenda ukankorera ngiye kumvugira imana umwemo nagukorera ngiye kwambara ikiganza kiraje nyifataho kiranzamura amagarara ku nkombe ngeze iwacu nsanga iwacu barimo barasoza ikiriyo cyanjye nsanga iwacu bari gusoza ikiriyo cyanjye nateze moto ngeze iwacu nsanga urutoki rwuzuye abantu nsanga ikiriyo bari kugisoza nahise ngira ubwoba ndavuga ni uko byagenda kose mama yapfuye ndabona abantu buzuye mu rutoki nasimye ko ari ikiriyo cyanjye ndavuga ngo mama yapfuye umuntu akibaza ngo sube umuntu yagwa mu mazi akabamo ubu umuntu uko akorerererererere ariko imana igushaka ni iki itagukoresha benshi bafite n'ubwo nubwo bwanjye benshi imana agiye igakoresha ndangije ni mu kuzamuka muri ayo mazi ndazamuka maze kuzamuka nsanga barimo barasoza ikiriyo nsanga mbona bose abantu bose bariyegeranyije induru ziravuze zivuze ntangira kuvuga uko byagenze uwo mudugudu bahita bahita rw'inkuba nugera kuri videwo z'abazangana wita rw'inkuba ni hehe bazahakubwira aho uwo munsi data yitanga isambu eh, isambu bahita bayiha abametodisite barahubatse urusengero rwiza cyane mbo imana ishimwe cyane kuri uwo munsi niho natangiye kuvuga ivuga butumwa ryanjye ntangira kurivuga imana impamagara ubwo ngubwo ntangira kubwiriza nguko ntangira umurimo w'imana uko nguko ntangira gukora uko nguko imana ishimwe kugeza n'izi saha imana iri kunkoresha ibitangaza imana ikuwo nsengera hari abantu bagenda nsengera bakanazuka nkasengera abantu bakazuka mm. umuntu twaba turi uyu murimo w'imana ugira ibintu byinshi umuntu twaba turi kumwe turi twakize gusenyera umuntu ati kutabaca amafaranga ntabwo imana yabahamagaye gukorera amafaranga imana igenda inkoresha ku bantu barwaye bafite uburwayi imana ikankoresha imana nkabona ikoze igitangaza nkabona umuntu arashyize ngo bamwe muri bo mbone bavuyemo nkabona ibitangaza biri gukoreka kubera imana ariyo mpamvu rero nabwo mbasanye ijambo rivuga ngo umuhamagaro w'imana yaguhamagaye ari ukoreramo umuhamagaro w'imana yaguhamagaye ari ukoreramo umuhamagaro w'imana yaguhamagayemo ari ukoreramo we gukorera mu muhamagaro w'abantu we gukora ngo batagira ngo iki wikora ngo batavuga ngo iki abantu barandera bate wengere wibuke umuhamagaro w'imana yaguhamagaye ariyo mpamvu nzaniye abanyarwanda n'abakristo bose iyo mbwiriza ntabwo mbwiriza abantu bakore gusa iyo mbwiriza ntabwo mbwiriza abantu bakijijwe gusa ahubwo mbwiriza n'abadakijijwe eh, ijambo rivuga ngo muri Yosuwa ibice bitanu ku murongo wa cyenda ngo uwiteka abwira yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga uwiteka abwira yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyagiputa babasuzuguraga aleluya uyu munsi ushobora kunteza amatwi uyu munsi imana igukuraho igisuzuguriro igisuzugo cy'abadayimoni kurya nabi ni igisuzuguriro kwambara nabi ni igisuzuguriro ubukode ni igisuzuguriro uyu munsi wa none uwiteka abwira yosuwa ngo noneho bivuze iki ni ibintu biri muri present continuous noneho ni from this moment iri kuvugana natwe ngo ni muri present present noneho ndabakuraho igisuzuguriro ngo abanyagiputa babasuzuguraga mu yandi magambo uyu munsi n'imana ivuzaganye natwe amagambo ngo noneho ngo ndabakuraho igisuzuguriro ngo abanyagiputa babasuzuguraga mu yandi magambo dufite ima ijya idukuraho igisuzuguro cy'abanyagiputa uyu munsi imana igukuraho igisuzuguro cy'abanyagiputa rero ngo noneho aleluya ndabakuraho ariko urumva ndabakuraho mbese imana igira ibintu igukuraho hari igisuzuguriro umuntu abana nacyo akabana n'igisuzuguriro igisuzuguriro kibana n'umuhanuzi ushobora kuba uri umuhanuzi ariko igisuzuguriro kikuriho heee igisuzuguro kikakugendaho ubana nacyo uri umuhanuzi igisuzuguro wabana nacyo uri pasiteri igisuzuguro wabana nacyo uri poroperezanta igisuzuguro wabana nacyo uri minisita igisuzuguro wabana nacyo uri meya igisuzuguro wabana nacyo utari n'umukristo igisuzuguro wabana nacyo uri mupakarara ah, uyu munsi ariko ijambo rirambwira ngo noneho ndabakuraho igisuzuguro kandi abantu bagerageza n'utuntu twaba bikamunaniye ugasanga umuntu yibitseho akantu kamunaniye nacyo ni igisuzuguriro umva gushaka guhora ushaka ni igisuzuguriro kutabyara gushaka ntubyare ni igisuzuguriro aleluya imana ishimwe imana igukoreho igisuzuguriro uyu munsi wa none imana ikoreho igisuzuguriro ku buzima bwawe guhora uburwayi bwa guhora uryamye ku gisasiro nacyo ni igisuzuguri abantu bavukanye igisuzuguro ukumva nibo bavuga buri munsi nibo bavuga icyo ni igisuzuguriro ariko imana yo mu gihugu cyo mu ijoro ikumareho igisuzuguriro imana ikumareho igisuzuguriro abantu nibo bavuga abantu nibo bagendaho akantu kose kakubayeho inkuru irahitinga ugashaka ntibyemere ugashaka kubyara ntibyemere ibyo babyita igisuzuguro kitugendaho ugasanga umuntu abana n'igisuzuguriro ariko imana hareruye haleluya iratubwira ngo noneho mbakuyeho igisuzuguriro waba uri muri anyu uri muri amerika imana igukureho igisuzuguro waba uri muri texas waba uri muri antarante georgia abantu michigan imana ibakureho igisuzuguriro igisuzuguro kituriho igisuzuguriro kitugendaho mu bitugu kikunuka inyuma ugasanga umuntu afite igisuzuguriro cyo kureka itabi ryamubanye itabi itabi ryamubanye itabi niyarereka icyo nacyo ni igisuzuguro mwamwicanye ugasanga itabi riri mu gatuza riri mu bitugu inyuma ariko ni igisuzuguriro ariko imana ishimwe uyu munsi wa none ugasanga umuntu ubusambanyi bwamubereho karande ugasanga ako kagesa bakagendana kanze gucika icyo nacyo ni igisuzuguriro teboresike bonashike dovayira botana rabikorezayi gorobaya donta biba uko nguko ariko uyu munsi wa none imana igukweho igisuzuguriro wowe urimo uranyumva imana igukweho igisuzuguriro uyu munsi ushaka akazi akazi ntukabone uradepoza igisuzuguro kikuriho ariko uyu munsi nyemerera nshuti y'imana mana ikureho mana dukureho igisuzuguriro mana nyakubahwa dukureho igisuzuguriro gutura nabi ni igisuzuguriro kurya nabi uzi igisuzuguro cyo mu bana ukabyara abana bakakunanira ukabigisha bakakunanira ku ishuri ugasanga wategeye ku ishuri ugasanga yiriwe mu nzira ni igisuzuguriro igisuzuguriro ariko imana igukweho igisuzuguriro imana igukweho iki igisuzuguriro urumva ibisuzuguro byajya bigenda ku buzima bwacu urumva naho imana dukwe haraho igisuzuguriro ariko uyu mwaka uturimo imana imanukiye gukura abantu mu gisuzuguriro musore imana igukureho igisuzuguriro abantu bose banyumva imana ibakureho igisuzuguriro ugashaka ntubyare ugasanga niyo naguha ifiriti ariko utarabyaye icyo ni igisuzuguro ni igikomere icyo ni igikomere utabasha gukira nta muntu watera ikorasi ngo igufashe kuko ufite igikomere ariko umva ukuntu ivuganye natwe ngo noneho are from, are from this moment present none hari ukuntu uvugana n'imana muri future cyangwa se ukavuga n'imana muri past ariko uyu munsi wa none iravuze ngo ndabakuta botade domba ndabakuraho igisuzuguriro aleluya uyu munsi gikura ugiye guheka umwana wamuheka ari umuhungu wamuheka ari umukobwa ariko uramuheka kubera ko imana ikuyeho igisuzuguro ku buzima bwawe uyu munsi umaze kugira imyaka yaba mirongo ine wahora ameze imvi ipfa kubivuze ko igukweye igisuzuguriro uyu munsi irakora ubukwe abakujombye umunwa bawujombe kuri soda abakujombye intoki bazijombe ku muceri nibavuga bati ubukwe burataye ntabwo imana iguhera umugabo oya nushaka uba ameze imvi iraguha umugabo ntabwo imana izareba imvi wameze ahubwo imana izareba icyo yakuvuzeho atangaza amakuru ku bantu bakurikiye umusambi tv ndabatangariza amakuru ntabwo imana ireba dobego burayi ntabwo imana ireba ibyo abantu bavuga ntabwo imana ireba ibyo imiryango ikuvugaho ntabwo imana ireba amajwi y'abantu ahubwo imana ireba icyo yakuvuzeho ntabwo imana ireba amagambo yasobanyu ntabwo imana ireba ko washizemo imihango ngo yararangiye ni imana kuri bayologinize ntabwo iyo utakijya mu mihango bivuga ngo wamajije gukecura cyangwa se ushobora kubyara ari ariko iyo imihango ibuze imana yarakuvuzeho ntabwo imana itanga urubyaro hagombeye imihango kwiboneka imana izaguha umwana kuko yavuze umwana nishaka iba yararangiye nishaka iba warameze imvi imana izabikorera kwiyubahisha ndagutangariza amakuru diporome yawe imana yakwishyuriye amafaranga uriga ntabwo wava mu mubiri utabonye akazi iyo diporome yawe niva mu bubiko ijya gukora akazi vuga ngo yadukoreye igisuzuguro uyu musore ushaka ibiryo nta nubwo uri burya ibiryo bitariho n'inyama iyo imana ikimazeho urya ibiryo biriho inyama hejuru uzarya amakaroni kuko ikuyeho igisuzuguro imana kituvuyeho uzaryama usinzire uzisegura igisuzuguro cy'umugabo mubi nacyo ni igisuzuguriro nanjye ndi umugabo ariko ugasanga umugabo yabaye umugabo ku isuzuguriro umugasanga umugabo aratambuka ntazi kuvuga neza ntazi gutanga keya ukumva umugabo rwose pe kumutunga biruta no kutamutunga ariko uyu munsi umwe wemerere kirisito aje gukumaraho icyo gikomere icyo ni igisuzuguriro umugabo ntazi kuvuga neza umugabo icyo nacyo ni igisuzuguro ubana nacyo ariko imana irimo irambwira ngo irabakuraho igisuzuguriro uyu munsi imana iramutunganya mu izina rya yesu kirisito ndakubwiza ukuri ko ufite uburwayi nanjye nahamagariwe gusanira abantu uburwayi uyu munsi wa none rero waduhamagara tukagufasha gusinyana imana ikaguha hari abantu benshi baje bano muri abandi bavuka abarwaye imana igisukuriro ariko iyo umunsi wa bahaguruka mu izina rya yesu kirisito uhaguruka kwera imana haba mu kuvuga imana idukweye igisuzuguriro haba mu bubyaro imana ikweye igisuzuguriro haba mu bushako ikweye igisuzuguriro haba mu myubakire imana ikweye igisuzuguriro rubopekebotekereza ibo imana ikweye igisuzuguriro imana ikweye ndashoje hareruya ndashoje ku musozi uri kwakaho izuba imana ihamesheje uruzi hareruya aho niho inama ngo musa sɛ wɔbɛda Cheat. nayibaha mimi sinaligesikumamwe watu